有二十一位朋友们问说，想请问您对于萨尔瓦多正式把比特币哦作为国家法定货币的一个看法哦，呃，我是觉得相当有创意，那也蛮好的。 那比特币当然呃，我们目前碰到的一些具体的技术上面的挑战，好比像说每秒钟能够清算多少交易啦，或者是说呃，萨尔瓦多有没有搭配呃好的就是呃实名认证的系统，因为它如果没有架在一个好的实名认证的系统上面，那我们就已经看到很多就是整个钱包都不知道跑到哪里去的这个情况哦。所以呃，当他选了这样子一个技术路径，当然对于整个区块链，对于整个所谓链圈，呃，它会是一个刺激，因为 他就会真的碰到呃你在治理环境里面要落地，你需要解决的所有很多的问题。那这个总比说呃，比特币或者加密演算法整个非法呃别的管辖领域有这样做嘛？那总比那个好，因为它会刺激大家有所有所更新。那当然，在我们的情况下，我们是目前呃中央银行的可信度非常的高， <laughs> 所以这个情况下，中央银行自己去推 CBDC，就是所谓的数位货币，它就比较不需要靠。 国际上面那些做比特币的这个算力去呃证明说中央银行不会倒台，我们蛮相信中央银行不会倒台，所以这部分我们大概如果要做 CBDC 不一定会挑比特币的这个技术。那另外还有一个很很大的一个原因，就是因为呃近邻这个路径是我们现在各部会都 i 密的东西，那不能说呃中央银行忽然挑了一个呃会大幅增加排碳量的，等于是说我们好不容易都已经降低排碳量到某个程度了，但是因为我们在用。 呃，这个以比特币作为 backbone 的这个呃新的新新兴台币，那所以我们就把我们省的这些排碳量全部都因为比特币挖矿的关系，全部又回到大气层里面了。那这个是没有办法接受的事情。所以我当然比较看好的是，呃，现在像以太坊有很多的 Layer Two，它已经开始去想说我们怎么样不需要烧那么多的算力，那就可以很容易的去把呃智智慧合约啊等等去把它自动执行起来。那它底下的这个 Layer One，那未来呃完成这个升级之后，那理论上也不需要再烧那么多电。那可能到那个时候，以及每秒钟能够计算的交易量，呃，高到我们真能够把它当做货币使用的时候，那这个时候的新的这个技术，泛成 Web 三点零了，就比较真的能够成为我们治理技术的一部分。那现在因为排碳量跟呃，就是你要用这个 Proof of Work 去去证明的那个公信力，其实还低于我们中央银行的公信力呃的的关。 所以目前我们并没有一个很强的呃理由去用比特币，但是等他在萨尔瓦多或者在其他地方再多试几年的话，我是觉得蛮有这个机会去开始把其中某些部分变成我们治理环境的一部分哦。希望又回到这个问题。